magari yangu, ni magari yangu. Kwa majina anaitwa Joseph Mutalemwa, ni mkurugenzi wa Tigo kanda ya Ziwa. Leo niko hapa Kahama kumkabidhi ndugu yetu Sam dinga lake la kishua ambalo ameshinda kupitia promotion yetu ya e, Tigo Pesa. Kama watu mnavyojua, e, ilikuwa e, ukifanya miamala ya Tigo Pesa basi unajiwekea eh, nafasi ya kushinda zawadi mbalimbali, lakini zawadi kubwa kuliko zote ilikuwa ni, ni, ni ile ndinga ya kishua mnaiona pale ambayo imekuja Kahama. Mimi nafurahi kwa sababu mshindi wetu wa hii gari ni mwananchi wa kawaida kabisa. Watu wengi wao wanadhani promotion hizi labda kuna baadhi ya aina fulani ya watu ambao wanaweza kushinda, lakini kama mlivyoona, Sam ni mwananchi wa kawaida kabisa. Kwa hiyo kila mwananchi ana uwezo wa kushiriki kwenye promotion zetu na kushinda zawadi zetu. Kwa hiyo tunawahamasisha wananchi waendelee kutumia mtandao wetu wa Tigo na mwaka huu tunaboresha e, mtandao wetu. Tigo Pesa itakuwa bora zaidi na Tigo Pesa ni zaidi ya pesa. Ile promotion ilikuwa ni ya Tanzania nzima na tulikuwa na zawadi zingine za fedha, lakini zawadi kubwa kama nilivyosema kuliko zote ilikuwa ni ile ya, ya, ya ndinga la kishua. Kwa hiyo Samu ameibuka mshindi wa Tanzania nzima, sio wa kanda ya Ziwa, lakini mimi kwa sababu Kahama iko ndani ya kanda yangu ya Ziwa, ndio maana uliona alikabidhiwa Dar es Salaam na mkurugenzi mkuu wa pesa lakini leo tumeileta nyumbani na mimi kama mkurugenzi wa kanda ya Ziwa nimekuja kukabidhi tena mbele ya wananchi wa kanda ya Ziwa ili waone kwamba hivi vitu ni, ni, ni vipo na mtu yoyote ana nafasi ya kushinda. Tigo Akshua, kwa majina naitwa Samson Daniel kutoka Kakola, Kahama. Mimi nimeweza kujishindia ndenga la kishua kupitia miamala tigopesa kwa na washauri wana watu wote wa Kahama tuendelee kuiamini Tigo, tutumie Tigo Pesa, mazuri yanakuja. Kuna mazuri zaidi ya haya. Asanteni sana.